Openbaring wil ons op teologie leer. Uh Openbaring is 'n lewensboek. Dis nie 'n boek wat los van die lewe gebeur nie. Dit wil vir ons leer om elke dag 'n sinvolle lewe te leef. Dit wil ons leer om vanuit hierdie boek die kolletjies te konnekteer na elke dag toe. En ek moet sê vir my persoonlik was dit nie altyd maklik nie want die Bybel was vir my 'n losstaande boek, maar Ek het nie regtig geweet hoe bring ek Bybelboeke in my lewe in nie. Miskien omdat ek nie uit hulle uitgeleef het nie, maar net na hulle toe gegaan het as ek iets soek. Dan moet ek gou weet wat sê die Bybel oor A, B of C. Maar maar kom ons doen sommer net 'n interessante oefening in ons um kyk net 'n bietjie wat het ons tot nou toe al geleer. Ek wil net en ek wil een lyn vat en die lyn wat ek wil vat is dat die ons Vader eintlik um, soos wat Jesus ons leer om ons Vader te bid. Dat Openbaring is eintlik die beeldryke verklanking van die ons Vader. Kom ons kyk. Uh, ons ken almal die gebed van ons Here Jesus wat hy ons geleer het, Matteus 6. Ek vat die Matteus 6 weergawe, Lukas 11 se ons Vader gebed is korter. Uh almal weet, die ons Vader begin soos laat u naam geheilig word. Nou, as jy Openbaring lees, dan as jy Openbaring 4 lees en Openbaring 8, dan het jy 'n visuele beeld van wat dit beteken om te vra: Laat U naam geheilig word. Johannes vat jou saam met die Heilige Gees in die hemel in. Onthou julle? Jy sien God op sy troon. Jy sien almal wat daar in die hemel rondom hom is, die wie is wie? het ons mekaar gesê. En jy sien ook die wat's wat, wat doen hulle? Hulle aanbid hom. Hulle loof God. Hulle weet hy's die skepper. Hulle weet die hele heelal is syne. Hulle weet hy is die almagtige. Eh, hulle weet jy buig voor God en hulle sing hierdie vreugdevolle lofliedere. Dit spoel oor die hemel. Dit ekho deur die hemel die lof aan die allerhoogste. En En jy kry dus 'n baie duidelike idee hoe moet jy God se naam heilig. So as jy jouself die vraag vra, Here, ek bid elke dag die ons Vader, laat U naam geheilig word. Hoe lyk 'n verhoring van daardie gebed in my lewe? Dan sê Openbaring vir jou, weet jy, so lyk dit in die in die hemel en so doen die hemel dit. Hulle hulle tel God se naam op met eer en hulle gee inhoud daaraan. Hulle sê hy's die skepper, hy's die verlosser, Hy's die instandhouder, hy's die Here wat weer kom. En en hulle buig voor hom. Daar's altyd eerbied, daar's altyd diep respek. So Openbaring 4, Openbaring 8. Uh al daardie tekste leer jou hoe word God se naam geheilig in visuele vorm, in narratiewe vorm. Kom ons vat die volgende bede. Laat U wil geskied, so in die hemel, so op aarde. Een van die kernwedes net soos al die ander van die ons Vader. Jy vra vir die Here u wil in hemel en op aarde. Nou neem Johannes jou visueel beeldryk in die hemel in. Jy kan dit in 'n geestesoog sien en jy weet hoe lyk God se wil in die hemel en jy kan dit op die aarde gaan uitleef. Jy weet in hoofstuk 5 het jy gesien Christus neem die boekrol uit die hand van God. Alle mag gesyne Geweldige beeld. So jy weet as 'n gelowige wanneer jy die harde pad doen, wanneer jy klaagliedere 3 se klippe kou. Dis wat klaagliedere 3 sê as jy lewe nou regtig hard is, dan kou jy grys grys klippe. Dan gaan die lewe regtig nie goed nie. Maar dan weet jy, jy weet as 'n gelowige terwyl ek bid, laat u wil geskied in die hemel so op aarde het ek in die hemel gesien in die geloof Christus het alle mag. Ek het gesien hy regeer. Ek het gesien ehm um, hy hou die wêreldgeskiedenis in sy raads in sy raadsplan hou hy in sy regterhand want hy het as die lam in die hemel ingestap en die boekrol geneem. En ek het in hoofstuk 6 gelees dat al hierdie slegte dinge wat in die wêreld gebeur. Dis nie asof dit God se aandag ontglip nie. God weet dit. Hy weet daar's daai ruiters wat ry, daai wit perd en daai vaal perd en die swart perd en die rooi perd. En dit sal gebeur tot by die wederkoms. So of ek hier bly en of ek daar bly en of ek deur bly, die lewe is hard. En as jy gedink het dit is net in Suid-Afrika. Dis wêreldwyd. Ek uh, lees in die boek van George Barna, um um if everything is so good, why do people feel so bad? oor hoe die dinge mekaar val ehm um, wat is sy naam CJ Gupta, baie bekende Amerikaanse terapeut, uh wetenskaplike wat 'n program maak oor oor hoe skrikwekkend Amerika uitmekaar val die afgelope 3 jaar in terme van geestesgesondheid. Dat selfdood 30% styg dat jong mense geen hoop het nie. Hy sê dis 'n pandemie soos vigs. Hy sê hulle kan nie voortbly in die doodshuise om net vinnig genoeg deur alles te prosesseer nie. Dis die land waartoe almal wil immigreer. Dit staan nog die nommer 1 immigrasiedestinasie in die wêreld. Maar die wiele val af. Ons praat van werkloosheid. Ehm um, Maritjie vertel van 'n program wat sy gekyk het vir my net nou ehm um, dat ehm um, die eiland waar die mafia mense is, Sicilië, 75% werkloosheid het. 75 Ons sê ons die wêreld, ons sê ons Jesus, maar niemand kry so swaar soos ons in Suid-Afrika nie maar jy leef in 'n wêreld en dan sê jy vir jouself Openbaring sê vir jou wêreld is hard tot by die wederkoms. Dis nie 'n grapie nie, maar dit beteken nie my God het nie al die mag nie. Wat doen ek in hierdie tyd? Die vraag. En dit het Openbaring 10 en 11 vir my visueel gesê. Nou goed, wat doen jy? Gaan jy nou op 'n klip sit? Gaan jy nou in 'n grot wegkruip? Gaan jy nou 'n banker bou? Gaan jy die kloostermure hoër bou tussen jou en die wêreld? gaan jy emigreer na 'n eiland toe waar daar niemand anders is nie en dan hoop jy maar vir die beste of gaan jy dalk saam met Elon Musk oorweeg of jy dalk oor 'n paar jaar Mars toe kan gaan want hy bou nou 'n Marsmasjien. 500 000 dollar en dan kry jy 'n retourkaartjie gratis terug sê Musk. Wil jy dalk nou dit doen? Wil jy dalk nou uh, space colonialism doen omdat jy nou bang geraak het? Wat wat moet jy doen? Nee nee. Jy eet die woord. Dis wat Openbaring van jou vra in 'n tyd soos hierdie. Openbaring 10 eet jy die woord. Jy neem God se woord as proviant. Jy kry die regte kos. Jy kom leef uit die woord. Die woorde dra lewe. Al is jy die enigste ou wat dit doen soos Petrus in Johannes 6, net om dit te konnekteer na Petrus toe. Onthou jy Johannes 6? Petrus sê dis nie visioene en openbarings en wonderwerke wat geloof wek nie. Mense het pas 'n wonderwerk gesien in Johannes 6. Jesus het een van sy heel grootstes gedoen. Hy het brood gegee vir 1000 plus mense. Net die mans alleen was 5000. En binne 24 uur is al 5000 mense weg. Jy moet dit gaan lees. Net die disippels bly oor want Jesus weier om weer 'n wonderwerk te doen. Want jy sien Jesus speel nie in mense se behoeftes in nie, wants and needs. Hy sê een keer was genoeg. Hy sê wat julle nou moet leer is ek gee die brood wat lewe gee. Ek is die ewige brood. Sê hulle nee wat, ons stel nie belang nie. Want ons want sodra jy 'n wonderwerk het, wil jy nog een hê en nog een hê dan word u 'n religieuse diensverskaffer. Ons maak u koning, u gee vir ons dienste. Ehm um, en Jesus sê ek is nie 'n een uh, eh, one stop religious shop nie. Ek gaan dit nie vir julle doen nie. Weier. Ehm um, en dan loop almal. Dan vra Jesus vir Petrus, "Wil julle disippels nie gaan nie? Dis nou die goeie geleentheid." Want die skare is nou af, moet sê ek altyd. How to grow your church from 8000 to 12 in 24 hours. Dis wat Jesus daar doen. Dis dis letterlik gaan kyk, daar bly 12 vrouens oor. Vorige dag was daar 5000 plus, daar's 12 oor. In jou geval sê Jesus is nog 'n duiwel, gaan vir 11, going for 11. Maar <laughs> vra Jesus vir Petrus, dis nou julle kans om te hardloop. Wil nie gaan nie. Dan sê Petrus, u het die woorde wat lewe gee. Here, ek kom nie vir wonderwerke nie, ek kom vir u woorde. Dit dit dit dit voed my, it sustains. Dit is sustainable energy. daarmee kan ek lewe. Ehm um, so die kerk word die eters van God se woord. Die die eetwaap die kerk is wat oorleef is God se woord. Dis die lig vir jou pad, lamp vir jou voet. En dan het ons gesien in Openbaring 11, hoe doen jy dit? Ja, dis 'n visuele beeld. Jy word soos die twee getuies, hierdie krag van die gees, maar jy weet die kerk gaan ook ly, die kerk gaan ook doodgemaak word. So jy's nie verras as Christene swaar kry nie. Dis baie sleg nou nog as Christene oral uitgeban word en en selfs in die eerste wêreldlande as um George Yancey, 'n Amerikaanse sosioloog, 'n boek skryf en sê Christianophobia, 'n uh, eh, um ehm, fobie vir Christene is nou gelyk staan dan antisemitisme in Amerika. Dat Christene is nou regtig waar uitgestoot in baie plekke. Dan weet jy dis hoe dit is, maar jy hou nie op om keurig, stylvol te leef nie. Jy doen Kolossense 4 vers 5 waar Paulus sê tussen buitestanders moet jy met wysheid lewe en jou woorde moet met sout besprinkel wees. Jy is nie net um, die sout van die wêreld nie, soos Jesus sê dit ook, maar jou woorde moet met sout besprinkel wees. Jy moet met wysheid lewe, jy moet dink wat jy doen. So Openbaring word 'n pragtige, pragtige teks oor hoe geskied God se wil in die hemel en op aarde. Ehm um, as ek bid laat die koninkryk kom. Wel ons kom nog by Openbaring 19 eendag, so ek wil hom nou nie vooruitloop nie. Maar Openbaring 19 vat jou na die einde van die eindtyd toe. Ryter op die wit perd, ons gaan dit lees. Waar daar 'n bruilof plaasvind en daar genooides is. So jy weet presies, jy kan presies sien hoe die wêreld se einde gaan wees. Wel ons het dit in hoofstuk 7 gesien. In hoofstuk 7 het ons gesien hoe eindig die laaste dag. Daar's ouens wat staan en daar's ouens wat lê. Einde hoofstuk 6, klomp ouens lê, klomp ouens staan. En as jy dit weet, dan leef jy getroos dan dan ek het dit al gesê wat wat ek baie keer baie keer my hart net breek. Dat ek net vir myself sê, "O, is dit moontlik?" As as iemand vir jou kom sê wat 40 jaar se Voyager myle in kerk besoek het. Wat ehm um, vir jou sê maar wat lê vir my voor? Ek weet nie, ek is bang as ek nou moet sterwe. Wonder jy hoe het hierdie evangelie nie aangeland in mense se lewens nie? het ons dit nie met krag oortuiging verkondig nie. Uh kon die geestelike leiers nie die dots connect nie. Of sit mense net daar en hoor en en, en maak dit nie hulle eie nie. Maar as jy bid, laat die koninkryk kom, is dit 'n baie gewigtige gebed. Jy vra Here, u koninkryk, laat dit aanbreek. Wat bid jy? Wel, hoofstuk 7 wys vir jou. Jy bid dat jy staande bly, dat jou klere gewas is in die bloed van die lam. Jy bid dat ehm um, hierdie fees van die hemel op die aarde ook sal aanbreek. Openbaring 7, Openbaring 19. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan sien jy um in hoofstuk 7 hoe die kerk dag tot dag uh hulle word gemerk. Ons gaan dit nou ook weer sien in hoofstuk 14. Die kerk se daaglikse brood begin daar waar Christus sy kerk geestelik merk. So ek gaan dit nou um ons gaan nou daarby kom in Openbaring 14. So kom ons hou dit. Openbaring 12 het ons gelees saam met Rudolf dat die kerk arensvlerke kry om in die woestyn versorg te word. Onthou julle vir 1260 dae, 3.5 jaar, 42 maande, 3.5 dae, al daai beelde is dieselfde. Die Here sê, al as jy in die woestyn, ek sal elke dag daar wees met manna. Dit sal soos Eksodus 16 wees. Ek sal vir jou sorg dag vir dag. Eendag op 'n slag. Gee ons ons daaglikse brood, die Here sê graag. Vertrou my dan vir daaglikse brood. Hm. en soos ek altyd sê, Ek het nog nooit 'n Christen nêrens op die wêreld gekry nie in Suid-Afrika nêrens wat nie brood vir vandag het nie. Die probleem is oor 6 maande. Here, wat gaan nou gebeur oor 'n jaar? En sê nou net die pensioene gaan en sê nou net dit. Maar die Here het gesê met bekommer oor 6 maande sin nie want hy het nog nie gegee nie. En daarom is Jesus baie skerp in sy Matteus 6 sê daar wat hy onthou julle daar wat hy vertel van daar vers 3 33 Matteus 6 van en soek eers die koninkryk van God, maar net voor dit daarvan af vers 25 sê hy Julle klein gelowiges, kyk na die veld. Ek sorg vir die veldgras. God sorg vir die blomme. Hy hy gee vir die voëls van die hemel kos. Hy sê maar as jy nie wil nie. As jy nie God wil vertrou van vandag nie, dan sien jy op jou eie. Want elke dag het meer van sy eie kwaad. So Jesus sê of jy vertrou die Here met daaglikse brood of God kan jou nie help nie. Dis 'n erge ding, 'n oordeelswoord wat hy uitspreek. Hy sê as jy God nie vertrou vir vandag nie en jy stres al oor môre se, want weet jy wanneer dag môre se brood op, raai wat? As vanaand verby is, as môreoggend aanbreek. So God kan nie vir jou gee wat hy nog nie gegee het nie. Maar hy sê vir jou een ding, vra vir vandag se brood, gee ons vandag ons daaglikse brood en die Here sê graag. Ek sal eendag op beslag. Dis hoe dit werk. Laastens vergewe ons ons skuld soos ons ons skuldenaars vergewe. En as die as daai um sesde seël oopgaan daar onder die altaar nadat daai ruiters uit die 5 teen ek skiet daai ruiters nou so gery het en um dan dan vra daai kerk in die hemel Here hoe lank nog voordat U ons weet wanneer wanneer kom maar 'n einde aan al hierdie geweld wanneer wreek U die bloed van al hierdie gelowiges sê die Here los dit vir my los wraak vir my kom ek trek vir julle wit klere aan en ek sal die, ek sal my kerk na my toe bring en ek sal op my maniere straf. Jy hoef nie te bekommer nie. Nooit word die kerk in die hemel deel van die straf nie. Nie in Openbaring 19 as Jesus terugkom om alle mag te bring, dan bring hy sy hemelse leers, maar hulle kom met wit klere, huweliksklere. Jy kan nie wit klere sien trouklere aan nie. Hy bring nie hulle met gewapen aan, lyk hulle soos Amazones en supermense en Avengers en so aan nie. Hulle kom nie met laserwapens nie. Die kerk kom met wit klere. Jesus wil nie hy sy kerk moet beklei nie. Hy hy het klaar die geveg, die kruis uitgeveg. So eh, jy hoef nie skuld, jy hoef nie mense aan te kla nie. Goed. En nou is ons by hoofstuk 13 en 14. So Openbaring bring ons by 'n stuk soliede lewensteologie. Dit vat jou in die lewe in. Dis waarvoor die boek geskryf is. En as jy hom nie so lees nie, dan wil jy dan wil jy net profeseë en openbarings en tekens sê en dan gaan jou lewe in elk geval 'n vrees lewe. En ehm um, dan gaan Openbaring nooit 'n boek wees waarvoor dit bestem is nie. Ons onthou Rudolf Botha het um, in die vorige sessie met Openbaring 13 gewerk en ons het 'n paar dinge geleer in Openbaring. Ons het geleer die draak, kom ons vat dit op. Het daar in hoofstuk 12 aan die einde dat hy op die see strand gaan staan. Die draak wat Christus se troon probeer gryp het in die hemel en toe uitgegooi is. En ons het gesien Openbaring 12 gebeur op presies dieselfde tydstip as Openbaring 5, onthou julle? In Openbaring 5 het Jesus in die hemel ingegaan as die geslagte lam. Dit beteken by sy hemelvaart. En Openbaring 12 sluit by daai presiese moment aan, want ons sien die kind word weggeruk in die eerste verse van hoofstuk 12, vers 3 en 4 en dan um, gaan sit Christus op sy troon en die Satan probeer 'n staatsgreep en hy word uitgegooi en hy land op die aarde en hy's in en hy's in huisarrest. Hy weet sy tyd is kort, so hy kan nie by die wederkoms verbygaan nie en hy kan nie weer in die hemel ingaan nie. So hy's onder sataniese huisarrest deur God geplaas, tyd ruimtelik ingeblok. Die wederkoms is sy is sy grens en sy plafon is die hemel. Hy kan nie ingaan nie. En hy's woedend en hy begin die kerk aanval. In die kerk kry Arendsvlerke vir 3 en 'n half jaar word sy in die woestyn versorg dan onthou julle het Satan van twee helpers gaan haal. Um 'n dier uit die see en 'n dier uit die aarde. En 'n sinistere beelde hierdie, dit is skrikwekkende beelde. Maar Johannes ruk die masker af. Hy wil nie vir jou sê ken jou vyand nie. Hy wil sê kyk hoe kyk jou aanvoerder na jou vyand. Jy het die verskil gehoor. Want ek hoor baie keer mense sê nee, maar ons moet die Satan ken. Ken jou vyand. Nee, nee. Jy moet weet wat jou aanvoerder Christus met hom gemaak het. Anderster is jy bang vir hom. Nêrens staan aan die Bybel om jou vyand ken nie. Nou ja, moet my nou dag sê, as jy ja maar in die weermag het dit geleer. Ek sê nou ja, jy's nie nou in die weermag nie. Jy's nou in Jesus sinne. En in Jesus sinne sê hy maar kom ek vertel vir jou wat ek van my vyand dink en kyk deur my oë na hom. Anderster gaan jy al hierdie boeke lees van ek weet nie wat alles nie 'n nagmerries oor die duiwel en dan sê hy lekker tevrede dat hy jou die vrees van alle vrese opgelê het. Maar maar Johannes vertel vir ons die draak kry van 'n dier uit die see, skrikwekkende nabootser van Christus. Christus het heerserskrone, hierdie dier het krone, ook sewe. Ehm um, hierdie dier kry sy mag by die draak, Christus neem die boekrol by God. So daai oomblik toe Satan in die hemel was, het hy so mental prentjie, so mental picture geneem. Hy het besluit hy gaan alles wat God doen omdraai negatief as die drie enige God, Vader, Seun en Gees, Satan gaan hom 'n trio bymekaar maak. Die draak, die diere uit die see en die diere uit die aarde. Dit is 'n sataniese trio in die heilige drie eenheid. God op sy troon. Uiteindelik gaan ons sien <laughs> in hoofstuk 20, Satan is ook op sy troon, maar hy's nie onderwêreld ingeperk. Engele het hom daar in die onderaardse diepte gegooi en toegesluit. So, sit op jou troon, ons sit jou onder huisarrest maar hy gebruik twee diere, die nabootser van Christus en die nabootser van die Gees. En ons sien hierdie diere uit die uit die uit die see hoofstuk 13 het dan alles uit al hierdie tekens van Christus na die ander kant toe heerserskrone, maar syne het godslasterlike name. Christus het die woord van God is op Christus geskrywe. Openbaring 19 Die draak gee die mag aan hierdie dier soos God die mag aan Jesus oorgee. Hierdie dier is gewond aan een van sy koppe, soos wat Christus die geslagte lam is, boot sy Christus se wonde na. Skrikwekkend. Geweldige sinestere beeld. Hy lei die wêreld tot aanbidding van die draak, soos wat Christus die wêreld lei tot aanbidding van God. So hier is die eerste dier, hy kom boots Jesus na op aarde. Dit is hoe Satan werk, dis sy strategie. En ek het nog bitter min kere in my lewe as die Satan kenners praat oor die Satan het ek dit gehoor want hulle lees nie Openbaring nie. Hulle hulle luister sommer na enige ou en gebruik hulle ervarings en maak hulle eie konstrukte en lees nog ander boeke en lees nog dit. Ek bedoel Frank Peretti wat boeke geskryf het oor the current darkness het erns erken hy daai beelde self uitgedink maar niemand het um, almal het dit geglo vir soetkoek en daai beelde net aangegee asof Satan dit kan doen. Hierdie dier is magtig in die sondige wêreld aanbid almal hom net soos wat Christus op sy troon sit en die hemel hom aanbid. Hy praat God lasterlik. Christus praat verheerliking. So hy gebruik die antitaal van Jesus, hy gebruik die anti-aanbidding van Jesus, hy gebruik die anti-tekens van Jesus. Hy het mag oor elke stam, taal, volk en nasie wat nie in Christus aanbid nie, net soos wat Christus uit elke stam, taal, volk en nasie mense bymekaar maak. So wat het jy hier? 'n Sataniese weermag wat opstaan. Um teen Christus en sy gesalfdes. Dan sal 'n tweede dier het ons gesien. Saam met die draak wat God naboots, die eerste dier wat Christus naboots, het ons gesien in hoofstuk 13, daar's 'n tweede dier wat die Heilige Gees naboots. Hm. Hy lyk soos 'n lammetjie, onthou julle? Maar as hy sy mond oopmaak, dan praat hy soos die draak. Skrikwekkend. Almal wil ou lammetjie vrywe. Daar's mos nou niks mooier as ou klein lammetjie nie. Maar die oomblik sien daai lammetjie vat, dan hoor jy the roar of the lambs. The lambs were fat with fangs. Uh die lammetjies met um, slagtande praat hy soos die draak en dis die Satan op sy beste. Ek sê aldag, Satan kom nie na jou toe soos ek altyd sê met 'n visitekaartjie en sê ek is Lucifer uit die hel met rook uit sy neus en 'n vuurige swaard en vurk en sê ek gaan jou die volgende 30 sekondes versoek nie. O nee, Paulus vertel vir ons, onthou jy 2 Korinte 11. Satan verander homself in 'n engel van die lig. Kil jou hier, kil jou daar en sien daar, dan het ek jou. Draai die evangelie hier af, loop daarmee 'n klein dwaaling Eh, gee dat ouens die Bybel net so klein bietjie verdraai, net so bietjie iets anders glo, net so bietjie ontspan. Dis al. Kry net die evangelie kouer en kouer en kouer, bietjie bietjie. Maak net gelowiges harte harder. Sit net vrees in hulle. Laat hulle al daai boeke oor my lees en met heilige benoude vrese uitslaan as hulle van die duiwel hoor. Laat duiwel aanbidders die vrees in hulle injaag. Dan uh, wen jy. Dis wat Satan doen. Sy tweede sy tweede dier oefen die gesag uit van die eerste dier soos wat Christus die wêreld lei om God te aanbid, kom die Heilige Gees en is die Gees wat ons lei om Christus te dien. Daarom praat ons ook van die Gees van Christus. Ons hoor in Johannes 14 en 16 dat die Heilige Gees net dit wat hy by Christus hoor aan ons sal leer, dat hy Christus sal kom verheerlik. Nou kom hierdie tweede dier en hy fokus op die eerste dier. So hulle boots die Heilige Gees se werk na. Hy doen misleidende wondertekens soos wat die Heilige Gees ook tekens doen soos per Pinksterdag. En dan natuurlik daai verskriklike 666 merk wat hy op almal slaan. Wat maak dat niemand kan koop of verkoop nie behalwe almal wat sy merk het. En wat deur die eeue soveel misverstande gemaak het. Ons het al vir mekaar gesê by hoofstuk 7, kan ek dit weer sê, dit is 'n uh, eh, is nie 'n vreemde beeld vir die Nuwe Testament en vir die Ou Testament nie. Die merk nie, maar dan moet jy net die Bybel lees. Onthou jy Openbaring? Ek vra om verskoning by Eksodus 12:13 die uittog. Uh wanneer God die Pasga instel, sê hy vir die Israeliete, jy moet dit maar gaan lees in die teks. Hierdie moet 'n merkteken wees op julle koppe en 'n merkteken op julle hand. Die Pasga moet 'n merkteken op jou kop wees en 'n merk op jou hand. In dieselfde hoofstukke sê God, julle moet die eerstgebore kinders aan my wy. Eintlik moet uh julle al die eerstgebore vir my gee, maar Eh, kom ons maak 'n offer daarvan en dan elke keer as julle die offer bring, dan moet dit soos 'n merkteken op julle handpalm en op julle voorkop wees. Deuteronomium 6 waar God seker die grootste tweede grootste teks vir alle Jode tot vandag toe Deuteronomium 6 sekerlik Eksodus 20 en dan is net op sy hakke waar God sê hoor Israel die Here ons God is een. Ons staan daar julle moet die Onder andere sê die Here, julle moet my wet skrywe op julle handpalms. Julle moet dit vasbind as herinneringsteken op julle voorkoppe. So die merk op die voorkop en op die handpalm kom gereeld in Israel voor. Daar's nog 'n paar ander tekste. En in die Nuwe Testament gebruik Paulus daai beeld gereeld uh, van 'n merk as hy oor die Heilige Gees praat. Efesiërs 1 vers 13 en 14. 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs 5 waar Paulus sê julle is deur die Heilige Gees beseël. So die Heilige Gees merk ons, dit is 'n seël op ons, stempel ons, chap ons, <laughs> hoe sal ek sê? So Christen is gebrandmerk. Christen is beseël, eiendomsmerk. So dis wat dit beteken. Dis 'n 'n mm, waarmerk van egtheid. Wat beteken 'n seël op 'n graad of op 'n diploma? Waarborg egtheid. Ek het 'n uh, eh, dink ek het al vertel maar ek um, het 'n paar van my grade sommer net so opgerol en daar ergens 'n kas geber en nou eendag toe kom ek op een van hulle af wat ek so opgerol het en ek sien die seël het afgeval. Daar staan sonder die seël is hierdie graad nie geldig nie. En dis my eerste graad, dis my BA graad. So al die ander is lyk vir my dan ook nie geldig nie. So moenie vir <laughs> universiteit vertel nie, maar die seël is af. <laughs> So ek weet nie meer of ek my eerste graad het en of ek Grieks en Hebreëus en al daai goed nou kan agter my naam sit. Want uh, die seël het afgeval. Seël waarborgegtheid dat die universiteit van Pretoria waar ook al dit uitgereik het. Um dit bevestig en in die Bybelse wêreld het die keiser en die goewerneurs en almal hulle seël gehad wat hulle afdruk met hulle seëlring bind hulle dit toe, verseël dit met was en seël hom dan. Dan weet jy as daai brief by jou aankom en die seël is gebreek, lees jy hom nie. So dis hoe jy geweet het in die antieke wêreld iets is eg. Daar kom 'n brief van die keiser, daar kom 'n brief na die stad toe van die goewerneur. Die brief is geseël, toegemaak met was, seëlmerk ingedruk. Jy lees die seël want jy weet hoe lyk die keiser se seël. Jy sien hy's gestempel, dan breek jy hom en lees die brief. Dan weet jy dis eg of jy brandmerk slawe. Soos wat boere hulle bure brandmerk het in die Bybelse tyd, het die ouens hulle slawe gebrandmerk. Jy loop met daai merk, amper daai Kain's merk van Genesis 4. Jy kry daai merk en dan weet jy dis reg. So die Heilige Gees merk sy mense, weet Paulus. En nou kom ons by Openbaring 14 waar hierdie einste beeld gebruik word. Dis 'n aangrypende teks. Ek moet sê Openbaring 14 vers 1 tot 5 is een van my as ek nou regtig waar my top gunsteling tekste in die Bybel moet vat. Eh, as iemand vir my op die oomblik vra wat sal my gunsteling tekste wees, sal Openbaring 14 vers 1 tot 5 onder hulle wees. Dit is vir my van die heel mooiste tekste ooit. Ook die eerste keer gesnap het, het ek gedink hoekom het ek dit nooit gesnap nie? Hoekom juig almal nie oor Openbaring 14 nie? Hoekom lees mense dit nie? Miskien omdat dit so uniek en vreemd en simbolies is. Gaan ons by dit verby. Johannes begin vers 1 van hoofstuk 14. Hy sien op die Sionsberg Christus. Sion, kom ons dink gou. Kom ons gaan nou gou stadig deur die beelde. Sion, plek van verlossing in die Ou Testament, onthou julle. Julle ken die Sion se psalms. Ons onthou nog die wat se Psalm 146 wat ek in my kinderdae gesing het, laat ek nie 'n klou het wat ek sing nie. Die Here is groot waar Sion stop. Onthou julle, hom wentel hy die dieptes op. Die Heer, wat? Die Here is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe. Ek weet wat engele sing. Ek weet nie of julle weet wat singe mense nie. Ehm um, berg en stad wat in songlans bewe. Ek het nie 'n klou wat dit beteken nie. En ek weet ook nie of die Jerusalem in songlans gebewe het nie. En Sion teen die noorde wat hom ophef bo die ek, ek verstaan geniks daarvan. Dit was hieroglife, maar ek het agtergekom ons sing hieroglife in die kerk. Die die ou 53 vertaling was vir my baie keer ook net so hieroglifies vertaal. Maar ehm um, nou ja, moet hulle gesê mense hoef dit nie te verstaan nie het een oom gesê moet dit net lees sien <laughs> nee, jy dit is seker maar so oom wat kan mens nou sê mens moet nie altyd spreuke 26 vers 3 en 4 het vir my opgeleer wanneer jy antwoord en wanneer antwoord jy nie <laughs> in elk geval kyk maar daar goed maar feite is ehm um, jy jy jy sit met Sion die berg van redding in die Ou Testament Sion is die plek waar die Here is Psalm is Dawid besig om te vlug vir sy kind Absalom. Ek bedoel hy is die verlore seun van die Ou Testament. Hy verklaar nie net soos in Lukas 15 vers 11 en verder sy pa dood en vat sy erfporsie en waai nie. Absalom besluit hy maak sommer sy pa dood. Uh jy kan maar daar wat se 2 Samuel 15 16 ek dink daarom. Kan jy dit lees? En nou vlug Dawid. Hy gooi nie meer die reuse met klippe dood nie, hy hardloop. Hy stel 10 byvroue aan om sy paleis op te pas. Weet jy hoe sleg gaan dit? as jy 10 vroue aanstel om jou paleis op te pas. Dis net verskriklik wat Absalom met hulle doen. Al hierdie dinge wat ons vandag in ons eie land hoor. Ehm um, waarvoor 'n mens net sidder wat sy eie kind gaan aanvang. En in elk geval terwyl Dawid vlug skryf hy Psalm 3. Dit is aangrypend. Dawid is nie meer in Sion nie, hy's te voet daai die stad uit. Hy sê Here, U sal my hoor vanaf Sion. God is nie van Sion af weg omdat Dawid weg God het nie geëmigreer omdat Dawid geëmigreer het nie. God het nie gehardloop omdat Dawid hardloop nie. God is op Sion. Sion is die plek van redding. Nou ja, as jy nou al 'n moderne Jerusalem was of 'n huidige Jerusalem, ongelukkig het Sion natuurlik verdwyn. Herodes die Grote het Sion gelyk gemaak. Hy die tempel mos vergroot. Toe het hulle letterlik Sion afgekap en uh, die tempel van uh uh van Herodes die Grote is daar gebou. Ehm so in elk geval Sion is die plek van redding. So in ewe skielik hoor ek die lam staan op Sion, so Jesus is op aarde omring deur die 144000. Ons het in hoofstuk 7 met hulle te doen gehad, onthou jy? Toe het ons vir mekaar gesê die 144000 is nie die letterlike 12 stamme van Israel wat daar genoem word nie. Hulle bestaan nie meer nie. En in Openbaring 7 vers 9 net nadat Johannes van 144000 gepraat het van Israel, noem hy hulle kom uit elke stam, taal, volk en nasie. So as jy die volgende vers mislees, dan en wat baie ouens doen. Ek wil Jehova getuie sê daar gaan net 144000 mense blykbaar hemel toe. En 'n klomp ouens wat Openbaring lees soos wat hulle wil, sê dit ook, maar hulle lees nie in die volgende vers wat daar staan. Dis ontelbaar nie. So hoekom gebruik Johannes net om dit weer te verfris? Hoekom gebruik hy 144000? Wel, Dis 'n simboliese getal van die 12 stamme maal 12 maal 1000 wat vir jou 'n volkomme getal gee. Die stamme het lankal verdwyn. Onthou julle net die twee syde stamme het oorgebly, Juda Benjamin. Die stamme is weg in die tyd van die profeet Hosea 721 voor Christus het die Assiriërs gekom. Toe vat hulle die 10 stamme, toe kom hulle suid, tyd van die profeet Jesaja Uh koning Hiskia was die koning. Hulle grawe toe daai Hiskia tonnel en Jesaja het geprofeteer hulle sal nie Jerusalem vat nie en toe het die ouens gevlug. Um hulle het nie Jerusalem gevat nie. God het die twee suidstamme, maar die 10 stamme is weg tot vandag toe. Daar's net die twee stamme oor, Juda Benjamin. So as ons van Israel praat, praat ons van die twee suidryk stamme. En in die Ou Testament is al die profete. Daar's net twee profetiese boeke in die Ou Testament gerig aan die noordryk. Onthou jy? het al die een genoem Hosea en die ander is Amos. Dis enigste twee profete wat vir die noordryk skryf. Al die ander profete, elke ander profeet skrywe vir die suidryk. Noordryk is weg, die 10 stamme. So die kerk van God word weer die volkome 12 stamme. So nou kom staan Jesus by sy 144.000. In die hemel is is ons 24 ouderlinge. Op aarde is ons 144.000 144000 Christus waar staan hy hy staan by sy 144000 en kyk bietjie sy naam en sy vader se naam is op hulle geskrywe en ek en ek is elke keer verstom uh selfs teleurgesteld as mense nog 'n keer kom en sê kyk hierdie 666 merk van hoofstuk 13 en ouens my kom wys dis nou mikroskyfies wat hulle gaan implant en bio-implante en alles dan vra ek altyd vir hulle het jy vier verse verder gelees het jy net jou self die guns gedoen jy hoef nie as die Bybel uit te lê nie jy moet net partykeer lees ek onthou my kollega daar by Tikkies Yuri Leroux wat die Ou Testament prof was hy het altyd gesê weet jy ons het nie 'n uh, 'n uh, uitleg probleem nie ons te lees probleem in die kerk nie Mense lees net nie. Dominees lees net nie. Ek bedoel, ek het al vir dominees gesê, ek het al vroue gesien nadat ek 'n preek geluister het, weet jy moet alle respek. Lees net jou teks. Jy het nie eers die teks gelees nie. Ek kon dit agterkom toe ek na jou geluister het. Jy het nie eers een vers verder gelees as hierdie drie verse wat jy gekies het om oor te preek nie. Doen my net 'n guns volgende keer en hê eerbied vir die Bybel en lees dit. Want ek wil nie in 'n kerk sit om jou idees te hoor nie. Lees net die teks. Dan vertel jy my wat het jy gelees? Ek het studente letterlik so geleer. Ek was nie die uh, dosent wat ouens moes leer preek nie, maar ek het maar die geleenthede gevat as ek die Nuwe Testament toepas. Ek wil altyd sê as ons ekstuk eksegese gedoen het, dan behoort jou preek Sondag te wees. Vertel my net as wat het jy gelees? En vertel dit net vir die gemeente. En hulle sal groei in hulle geloof. Vertel net vir hulle klank net God se woord vir hulle. Gaan vertel dit net oor. Laat dit deur jou stelsel gaan, deur jou eie metabolisme en gaan vertel dit. So maklik maar dis 'n bietjie harde werk. Dis 'n bietjie harde werk. Kan nie net 'n uh, eh, jou vers vir die dag vat en daarmee hol nie. Want ek weet nie waant toe hardloop jy daarmee nie. Ehm um, Alle gelowiges is gemerk, alle gelowiges. Satan merk sy mense deur daai dier. Jesus merk syne. En onthou jy wat het ons in hoofstuk 13 gelees? Hy merk wie? Klein en groot, ryk en arm, slawe en vrye, So daai ouens se rekenaar mikroskyfie chip dingetjie, hulle het nie eens daai vers gelees nie, want gedoorie waar gin in Afrika sal mense wat 'n modder het te bly en 25% 5 hoeveel werkloosheid het, mikroskyfies kan bekostig nie. So ek sê altyd vir my Amerikaanse vriende, immigreer Suid-Afrika toe, die eindtyd sal nie hier gebeur as jy daai eindtyd lees. As jy al daai daai boeke lees wat jy versprei nie. Van uh left behind en wat alles. Nie kom Suid-Afrika toe. Dit gaan ons nie tref nie. Ek sê maar lees net ook wat aan daai vers staan. Alle mense, klein en groot word gemerk. Jy hoef nie eers 'n geld te hê of 'n rekenaar te hê of wat nie. Maar aan die ander kant merk Christus sy mense. En dis 'n naboots, dis 'n sinistere beeld Satan merk wat hy gesien Christus merk. So Christus skryf sy naam en sy Vader se naam op ons. Op ons kop. 'n Aangrypende beeld is 'n troosbeeld. Want hoofstuk 13 sluit af met hierdie spannende, soos hoofstuk 12, onthou julle ons het mos gesê soos jy so deur Openbaring lees, Openbaring 12 eindig met hierdie spannende vraag. Nou, ehm, wat maak die duiwel op die seestrand? En hoofstuk 13 sluit af en sê, hoe sal gelowiges bly staan? Christus se kerk. Die Satan merk net links en regs mense, klein en groot, wat van ons as hy sê, "Toma, julle is veilig. Gelowiges is veilig. Christus het julle gemerk." Hy staan by sy kerk. Dis die verskil. Daai ander diere is bloeddorstig. Ons gaan nog sien in hoofstuk 14. Hulle slat hulle merk, hulle dwing hulle merk af. Hy Christus staan by sy kerk. Die 144.000. God en Jesus se name is op hulle geskryf. En ons gaan nog sien as ons nie weer hier slim kom. Daai merk was nie af nie. Nie is die wederkoms wat hom af nie, gaan dan net sien. Selfs in die nuwe Jerusalem dra ons die merk van God. Mooi, né? As jy Openbaring reg lees, is dit 'n troosboek. As jy hom verkeerd lees, is dit 'n groteske bangmaakboek. Keuse is joune, lees altyd net een vers verder en and, and the answer will be provided. Goed. En ek het al vertel dis 'n endomsmerk. Almal word gemerk. En dan gebeur daar 'n merkwaardige ding. Hierdie gemerktes begin luister. En hulle hoor hemelse geluide, hulle hoor hemelse musiek. Kyk net. Hulle hulle hoor geluid in die hemel uit vers 2 soos magtige water en donderweer 'n bekende openbaring beeld. En hulle hoor um, mense wat op hulle harpe speel. Nou ons het dit mos gelees in hoofstuk 5. Die hemelse kerk het siters, hulle maak musiek. So met eens weet jy hierdie ouens wat by Jesus staan hoor die hemel. As it is in heaven. Soos in die hemel. Nou bid hulle, Here laat U wil geskied. Nou sê die Here Jesus, goed julle kan hoor wat in die hemel aangaan. Ek gee vir julle die voorreg. Ek gee vir julle 'n nuwe sentstasie. Ek gee vir julle 'n nuwe bandwyte. Um ehm, die wêreld kan nie hierdie musiek hoor nie. Die wêreld kan nie die hemel hoor nie. Hulle kan nie. Maar ek gee vir julle die bandwyte om nou al die hemel te hoor. Wat doen die ouens in die hemel? Ons het mos gesien, hoofstuk 4, loof God die allerheilige. Ons in hoofstuk 5 gesien toe Jesus die boekrol vat, wat doen hulle? Val in aanbidding voor hom neer, aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe al die lof en al die heerlikheid het hulle gesing. Hoofstuk 8. Ehm, Ons is elke keer in hierdie superfees in die hemel. En nou kom Jesus se en hy gee vir sy aardse kerk die vermoë om die toekoms en om die hemel te hoor om om te kan hoor wat die Satan doodbang maak. Hy vrees juis daai hemelse lof van hoofstuk 12 wat die hemel sing. Um uiteindelik is die oorwinning hier. Um U het oorwin oor hom wat uh, ons aangekla het. Danksy die bloed van die lam is daar lof in die hemel. Nou kan die aardse kerk dit hoor. Dis net een teks in die Bybel wat dit vertel en dis hier. Is dit nie aangrypend nie? Jy kan nou reeds die hemel hoor. En kan ek dit maar weer sê sonder om dit elke keer te skerp te sê? In die hemel wen lof. Lof ontplof. Luister 'n bietjie. Wat is die taal van gelowige tans in Suid-Afrika? Hoop het geloop, né? Hoop het toe geëmigreer, lyk like dit vir my. Hoop het ook aansoek gedoen en daar is hoop weg. Gister moes ek met 'n 'n boerdery gemeenskap was daar so groot biddag ergens waar ek moes praat, het ek gepre gepreek oor hoop se begrafnis. Maar toe daag daar een net een, net een ou, net een ou het opgedaag wat hoop gesien het. Het sommer so 'n klompie teks uit Prediker en uit Klaagliedere. Toe een ou het hoop gesien. Toe is daar hoop omdat een ou dit het. Maar die hemel wen hoop en die kerk hoor die hemel en sien die toekoms en sing. Maar verragtig, as Christene dit nie sien nie, is ons die mees hooplose van alle mense, die mees betreurenswaardige van alle mense. En ek is regtig bekommerd baie keer as ek dit so kan sê oor die vlakke van hoop en die krag van die evangelie wat baie keer kragteloos word. Dat ouens so sonder hoop lewe. Want ek kan hemelse musiek hoor. Net my my sentstasie elke dag oop kry. Ek moet net ander stereo kry. Maar die probleem is soos dat 'n wetenskaplike nouydag erns 'n artikel skryf, the problem with the world is bad deserves more attention than good. En en en soos Leonard Sweet in 'n nuwe boek skryf wat nou eef van die dae gaan uitkom, hy sê hy sê the media likes bad news. Good news is bad news for the media. Bad news is good news for the media. That's why bad news wins because it's good news as jy die spel van die woorde vind. En daarom is die stereotipe van die wêreld en die stereoklanke slegte nuus. Slegte nuus. Dit verkoop. Mense versprei dit onder mekaar, jy hoef dit nie eens te verkoop nie. Laat iets slegs gebeur, almal staan. Almal wil weet wat gaan aan. Ek sien op Facebook dat iemand net sê iets slegs gebeur. Nou wat het gebeur? Dink nou eendag is iemand dood. Nou hoe is jou pa dood? Uur later. Dink ek, gedoorie waar? Het jy nie net 'n bietjie hoflikheid en staan net terug nie? Ehm, um, hoekom moet ons altyd die gory details <laughs> weet as dit sleg is? maar niemand stel belang as dit goed is nie. So nou kom die Here na sy kerk en sê ek het vir julle wonderlike ding. Jy hoef nie meer na al hierdie gemors te luister nie. Nee, dit beteken nie jy jy jy jy lees nie die koerant nie. Dit help ook net mooi niks. Dan moet jy in 'n klooster gaan bly. En jy weet nie wat in die wêreld aangaan nie. Jy kan nog steeds die nuus kyk en jy kan nog steeds jy moet op. Jy moet geïnformeerd wees sodat jy relevante evangelie kan verkondig. Maar dit beteken nie word aan jou neus gelei deur die hopelose spil nie, want nou nou Brexit, ek sit jy ook met jou geloof. Ehm um, En dan, nadat hulle hierdie musiek gehoor het, hulle hoor en hoe sing die hemelse kerk 'n nuwe lied, 14 vers 3, daar voor die troon en die vier lewende wesens. Jy hoor baie detail. Jy hoor detail. Jy vang die radio op van die hemel, jy vang die frekwensie van die hemel. En niemand anders vers 3 kan dit leer behalwe die 144000 wat losgekoop is van die aarde nie, wat uit die shackles, uit die kettinge gebreek het van hooploosheid en sonde. Nie. En dis hulle wat hulle nie hulle lewe ehm um, hulle nie besoedel met vroue nie, bedoelende horeer nie. Hulle en dan hierdie goeie nuus, hulle volg die lam net waar hy gaan. Nou, die lam staan, nou begin hy loop. Want as een ding op die regte pad te wees, maar op die regte pad moet jy beweeg ook. <laughs> Amster, dit is moeilikheid. Jy kan nou vir baie ons sê, "Joe, ek's op die regte pad." Dan sal hulle vir jou sê, "Maar ry net op die <laughs> regte pad." Jy kan nie net stil staan op die regte pad nie. Hulle gaan jou stamp. Nou begin die lam loop en raai wat doen die kerk? Hulle volg die lam. Want as jy naby die lam is, kry jy die die sein hemel toe. En as jy naby die lam is, het jy hoop. Hoe sê Shane Claiborne? As jy loop so naby die rabbi van Nasaret dat die stof van sy voete op jou spat, dan loop jy naby genoeg. Daar waar Jesus sy voete neersit, soos sy voete in die sand is, laat daai stof op jou skoene val. Dan loop jy naby genoeg. Volg Jesus. Nooit anderster om nie, volg Jesus. Jy nooi hom nie om jou te volg nie. Jy nooi nie Jesus in jou lewe in nie. Ek altyd gehoor die kerk sê dit. Jy moet Jesus in jou lewe innooi, né? Jy moet Jesus in jou lewe innooi. Here hier's ek. Ag, wil jy nie tog maar net bietjie kyk hoe belangrik sê ek kom hier na my toe. Nee nee, Jesus nooi jou in sy lewe. Jy ehm um, Vat nie die Bybel en sit hom in jou storie nie, jy word deel van die verhaal van die Bybel. Jy word deel van Openbaring. Dit word jou kompas. Volg hulle die lam. En uit hulle woord is daar nie leuns nie. Kerk van die waarheid. Wat die beld van die waarheid van Efesiërs 6 aan het. En hulle sondere vlek. En dan sien ek ehm um, dat hulle ehm um, dat hierdie kerk soos wat hierdie verhaal aangaan hoor ek dat ehm um, vanaf vers 6 van 'n engel wat in die lug vlieg en wat met 'n harde stem uitroep: "Vrees God," vers 7, "en gee hom eer want sy oordeel is op pad." Tweede engel vers 8 roep al reeds uit geval geval is Babylon. Sy was nog nie eens op die toneel nie. Die engel kyk vooruit. Eers in hoofstuk 17 kom Babylon op die toneel. Dis die wêreldpolitieke ryke sal volgende keer vinnig daarby stil staan dis hierdie Romeinse ryk en alles en nog voordat daai magtige ryke kom het al geval en dan 'n derde engel vers 9 wat met harde stem uitroep as enige iemand die dier aanbid en sy beeld aha hoofstuk 13 terugflits. Ons flits vorentoe na nou hoofstuk 17 en ons flits terug. As jy voor hierdie dier buig, daai beeld wat daai tweede dier oprig en as jy die merk ontvang. Nou hoe ontvang 'n mens iets? Dankie, chap my. Dis mos hoe jy iets ontvang. As jy die merk ontvang, redelik vrywillig tipe van. Jy hoor, redelik vrywillig. Nie asof ek onder dwang is, asof die duiwel sê nee nee nee, jy moet my nie brandmerk nie. Nee, dit is reg, dit is reg. Wat se byvoordeel het jy? Kan jy wat kry ek in ruil vir my siel? Sewe wense uit die hel uit of wat? wat gee vir my? So ek vat redelik gemaklik. Sê sê Openbaring vat baie mense die merk van die dier. Ehm um, een op op hulle hand, dan sal hulle drink vers 10 van God se toren ongemeng, ag, um, onverdind uit die toornbeker van sy woede. Vers 10 en dan sal hulle vir ewig in die vuur en in die lyding in die teenwoordigheid van die lam wees. So lang teks, maar God het 'n beker vir almal wat daai merk vat, onverdunde wyn. Gou ietsie oor wyn vertel. Wyn was die standaard drink uh ding van elke dag. Vandag drink ons graag water. Dis die standaard drink dingetjie. Tot en met die uitvinding van koffie of die inbring van koffie, regte koffie. Ha. Ha. Ek het altyd gesê dit gaan nog kom, gaan iemand uitvind. Die ander mense drink boomwortels. En nou is dit so. Katvis? Ja. Maar nou is daar regte koffie terug in die land, verbode om al daai ander goeters dit te noem. In elk geval. Die ehm um, tot en met dat die koffiekultuur in Wenen gevestig is en so voorts, was die standaard vloeistof wat mense ingeneem het wyn. Altyd verstommend dat die kerk dit gemis het. Ehm um, en dat hulle net kom besluit het, jy weet, Jesus het alkoholvrye wyn gemaak in Johannes 2. Ehm um, eh, 'n 'n studie wat ouens gedoen het in Samaria het bevind dat die gemiddelde Jood het so rondom 1.5 tot 2 liter wyn 'n dag gedrink. Maar dit is hulle stapel voedsel. Wat waarmee reis die Samaritaan? Ehm um, onthou jy in Lukas 10. Wat gee hy vir daai ou wat geval het onder die rowers? Sy wyn. Reis met wyn. Hoekom hoekom drink mense wyn? Das das das daar's een goeie rede, water is onbetroubaar. Meeste water het agtergekom maak jou siek. Maar hulle het ook agtergekom iets van wyn, baie wyn maak jou ook siek. En daarom verdun hulle dit. Nou hoor nou wat staan hier, God sal sy wyn onverdund gee. Dan hoor hom met die volle salwo, volle skop. God gaan nie sy wyn, sy oordeelswyn met water verdun nie. So dis dis die beeld van die antieke wêreld, jy moet daai beeld verstaan. Ehm um, ek onthou toe ons in Duitsland gebly het toe in 1997 daar by die universiteit gewerk het vir 'n jaar, het uh, eh, ek moes daar 'n bietjie klas gee en werk het ehm um, ek eendag geluister na 'n gids daar in die stad wat vertel het dat tot in die 16de eeu eh, eh, daar in die 16de eeu toe biskop daar 'n wet gemaak dat vroue nie meer as 3 liter wyne dag mag drink nie. So dit was maar 'n ding. Maar omdat hulle dit baie verdun het, dan kry jy bietjie die die skop van die wyn af, maar jy kry ook die slegte effek van stilstaande water geëlimineer. Wyn het so bietjie van 'n suiweringsproses op dit. Beteken nie alle wyn was hondsleg nie, maar baie van dit was. Die goeie wyn van Toskanië, die Romeine het alreeds baie baie goeie wyn gemaak, weet ons. Maar meeste van die wyn het die ouens maar sommer gemaak en dan brou jy homself en dan gooi dit maar in 'n vat en gooi by soos daai goeie dis soos mampoer <laughs> eintlik. Dit praat met jou. En nou sê so dis eintlik die agtergrond vir hierdie teks. God gaan nie sy oordeelsbeker as hy hom vir jou aangee verdin nie as jy die merk van die dier het. So dis vir ons duidelik dis dat daar twee merke is. Jesus sin en die ouens wat die dier sinne ontvang. En hier is volharding nodig vers gelowiges moet vasbyt. Dit is nie maklik om Jesus te volg nie. Volharding, die oproep van die Nuwe Testament, jy moet God sê om die Here te volg. Jesus het dit gesê met daai saad wat op verskillende plekke val in Markus 13. Wanneer swaar kry kom, gaan geloof by die agterdeur uit vir baie mense. Wanneer teenstand kom, gee baie mense in. Paulus vertel van baie van sy helpers wat opgegee het aan die einde van die 2 ehm, Timoteusbrief hoofstuk 4 van ouens wat net nie meer die pad kan loop nie. Ehm um, die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 12 jy moet jou oog op Christus hou wat jou geloof begin. Dis 'n moeilike uh, Griekse uitdrukking, moeilik in Afrikaans vertaalbaar bedoel ek uh, die Griekse woord vir uh, die volbegin en voleinder van ons geloof, maar Christus alleen kan jou na die wetpaal wen wenpaal toe vat. So hou jou oog op Christus. Dis waarvoor ehm um, ons opgeroep word. Want dit is 'n gevaarlike wêreld. Vers 13. En toe hoor ek, o ja, hier's die aftreë teks van die Nuwe Testament. As jy op pensioen is, dis verby. Uh, hier is jou aftreë teks. Daar's net een aftreë teks in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament dink glad nie meer aan ouderdom nie. Ek sê ek het al dit vertel hierso, maar onthou jy Jy kry geen verwysings amper op 2 na 3 na in die hele Nuwe Testament. Is daar nêrens eintlik ouderdom aanduidings nie. Nogal opvallend. Ek vra my altes ek is naaks vir ou kom nie meer nie. Want in die, in die Ou Testament hoor jy nog so en so het so oud geword so so so en wysheid en grysheid en al daai dinge, maar die Nuwe Testament sê die ding het omgedraai. Wie's nou die belangrikste? Behalwe dat die kerk dit nie glo nie, kinders. Want ons te kinderkerk al leer ons hulle morele lessies, dan bring ons hulle as hulle groot is na die groot menskerk toe. Ons moet eintlik die groot mense na die kinderkerk toe vat. Dan leer ons dit reg. Maar maar Jesus sê um, die grootste is kinders. So Jesus draai dit om. Ehm um, Matteus 18 onthou jy uh Markus 10 13 al daai tekste. Uh waar die kinders optel na die grootste. Goed, die maar maar die feit bly van die van die <laughs> Nuwe Testament dat ouderdom is nie meer 'n merkteken. Of jy 10 is of jy 80 is of jy 6 is of jy 50 is, die roeping op almal is dieselfde. So, hier's die aftreeteks. Geseënd is hulle wat sterf in die Here, hulle sal rus van hulle werk. Daar's hy. As jy wil weet wanneer gee rus? Nee, ek nou afgetree. Gaan rus. <laughs> Nee, nee, nee. Jy het net op jou werk by jou werk. Eendag vir 'n oom gesê want hy het nou uitgespan in die kerk. Sê ek oom, kan ek jou gou weer inspan? <laughs> Ehm um, so nee, nee, die Here wil nie jy moet aftree nie. Die Here sê as jy sterf sal jy rus van al jou werk. So, hier op aarde, elke dag is 'n nuwe dag vir die Here elke dag. En dan het ons een van Openbaring se seënspreuke en ek gedink ook hulle somme almal net lê, weer lys. Geseend is die wat sterf in die Here. Dis 'n ongelooflike woord. Vriende, hierdie is die teks as jy nou regtig en ek daar's niks meer verkeerd om vir iemand 'n teks te gee nie. Jy moet my nooit verkeerd hoor nie, net die konteks ken. Dis al wat ek vra. Hierdie is 'n wonderlike teks. Geseend is iemand wat in die Here sterwe geseënd is iemand wat in die Here sterwe. O, oh, dis mooi. Want jy kan mos die hemel sien, jy hoor die musiek. Nou kom jy, jy gaan nou uh, na daai fees toe. Geseënd is iemand. Hulle groot rus het aangebreek en hulle dade, bedoelende hulle navolg van Jesus kom op hulle hake daar in die hemel. Openbaring het 7 saligsprekinge. Julle ken die saligsprekinge van Matteus na nou, daai waarmee die bergrede begin. Geseënd is die armes van gees, die sagmoediges, die nederiges, die honger en dors na geregtigheid mense. Kyk net, ek het hulle gou-gou gaan lys net Openbaring 1 vers 3. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Ehm um, Makarios. Makarios is die Griekse woord. Geseënd. God reken jou baie gelukkig. God reken jou 'n voorspoedige. So wat wat word in die Nuwe Testament seën? Kom ons antwoord gou daai vraag want dit hoor jy baie. Daar's baie misverstande onder die Christene en en en dis ook nie verkeerd om te sê as dit met jou goed gaan en jy voorspoedig is, dis nie ook seën nie. Maar ek dink meeste Christene sit 'n punt na dit en jy's ongeseënd as jy nie voorspoedig is en 'n werk het en 'n toekoms het en so aan die Nuwe Testament verskil. Hier is wat die Nuwe Testament onder seën beskou. In die Ou Testament in die tyd van die aardsvaders Abraham, hulle was dit om 'n land te hê en verder na Abraham om 'n land te hê om lank te lewe was seën. In die Nuwe Testament is die lys van seën soos volg. As jy Openbaring kan lees, is jy geseënde. Hm. As jy hom kan lees. Tweedens 14 vers 13 as jy in die Here kan sterwe. O. Daar kan nie 'n beter dood wees. 'n Beautiful death as om in die Here te sterwe nie. Om in die Here se arms te sterwe. 16 vers 15 Geseënd is die een wat nog op aarde is wat nie sterf in die Here nie maar wat lewe tot by die koms van die Here wat wakker bly en sy klere reghou as die lam kom. Geseënd is die wat gereed is. Dis mooi, né? So die Here sê as jy kan volhard, as jy elke dag sê die Here kom, ek is gereed. My ou my ouma Joubert het altyd in my ons kinderdae, sy's vroeg dood in my lewe. Sy's 'n wonderlike vrou gewees. Sy het altyd gesê, "My kind, jou tassie moet elke dag gepak wees." Ons het nooit vergeet. Nie dit sou elke keer as hy vir ons gebid het, as ons by haar gekuier het, sê sy sê onthou dat jy 'n tas gepak is van die Here gaan jy kom haal hou sy klere. Ek het nooit geweet nie, maar dis hierdie teks. Hou jou klere reg. Dis hierdie teks wat my ouma bedoel het. Geseënd is jy as jou tas elke dag gepak is as die Here kom. 19 vers 9. Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Sal kom daarby, is aangrypend. Kan jy dink jy is genooi na die grootste grootste fees van alle tye? Kan jy dink? Jy is op die A-lys van die belangrikste ete wat die hele heelal die fees wat die hele heelal ooit het. Geseend as jy sê ek is genooi. Jesus het my genooi na die bruilof van die lam. Ek het 'n kaartjie. Ek meen dis die golden circle in die hemel. Dolf ehm um, Greer wat hier gewerk het as leraar vertel op 'n dag vir my toe ons soms so sit te praat tipies Dolf so rustig en nederig vertel hy vir my Hy het een keer in Buckingham Paleis geëet. Ek sê ja, nee, nee, ek het al by McDonald's geëet. Hy sê nee, ernstig. Ek sê ja, kom aan Dolf. Ek sê vertel. Hy sê nee, hy ken nie hy ken iemand wat 'n loodgieter is in die paleis. En toe reël hulle dat hy daar kan gaan eet. Ek sê laat. Ek dink jy kan dit op jou CV sit, Dolf. Gemeente sal jou beroep net op grond daarvan die dominee wat in Buckingham Paleis geëet het. Ek meen, hoeveel ouens kan dit sê? Maar maar jy verstaan die punt om te dink jy kan vir almal vertel ek het saam die uit with royalty. Ek bedoel as jy nou regtig saam met iemand groots eet, as iemand nou vir jou sal vra wie is die belangrikste ou met wie jy al geëet het, bedoel nou in die wêreld. Maar jy kan sê nee, ek nie eintlik baie nie, maar my vrou en my man, hulle is baie spesiaal, my kinders. Maar weet jy wat? Ek is op die gastelys van die hemel geseënd is jy. 20 vers 6. sien dit word meer na die einde van Openbaring toe. Geseënd is die wat aan die eerste opstanding deel het. Bedoelende die eerste opstanding Johannes praat van die tweede een. Bedoelende as jy na jou dood by die Here is. Die eerste opstanding. As jy by die Here kan wees. Geseënd is die wat in die Here sterwe. Geseënd is die wat gereed is 22 vers 7, soos wat hoofstuk 1 begin het, geseënd is die wat die profesie lees, <laughs> sê hoofstuk 22 geseënd is die wat die woorde hoor. Doelende dit hoor en bære in jou hart. Dan 22 vers 14 geseënd is die wat hulle klere gewas het en was bedoelende in die bloed van die lam. Geseënd is die wat hulle klere met die hemelse waspoeier was. Geseënd is die Hoor jy hoe baie keer word die beeld van klere in Openbaring gebruik, die wit klere, ehm, die onrein klere. Onthou julle hoofstuk 7. Ehm um, die ouens met die wit klere, wie's hulle? Dis hulle wat gewas is in die bloed van die lam. Ons gaan sien in hoofstuk 19, dis die hemelse klere drag wat uitgereik word vir die kerk. So geseënd is jy as as al hierdie wonderlike dinge gebeur, as jy deel het van al hierdie saligsprekinge. Vers 14 van hoofstuk 14 Johannes kyk toe op, ons laaste 'n paar minute en hy sien die seun van die mens, vers 14. Die gunsteling beeld wat Jesus vir homself gebruik, onthou julle, die interessante is dat die enkele beeld wat Jesus die meeste vir homself gebruik, is in die kerk die een wat die minste vir hom gebruik word. Ek hoor amper nooit dat iemand bid seun van die mens nie. Iemand Jesus so aanspreek. Nie. Dis die beeld wat Jesus vir homself die meeste gebruik. Ek hoor graag dat mense ehm um, Hebreëse name vir God aanhaal en dat hulle sulke lyste het van al die Hebreëse name. Maar ek sien nooit dat mense dit in die Nuwe Testament doen nie met die Nuwe Testament. Ek sê altyd vir ons dis nog Ou Testament met die Nuwe Testament. Die, die twee terme wat Jesus graag vir hom gebruik is seun van God, seun van die mens. En nou sien Johannes die seun van die mens soos per Daniël die seun van die mens per Daniël 7. Die seun van die mens wat in die hemel is met sy goue kroon en sy skerp sekel. En 'n ander engel wat uit die hemel uitkom en sê vir Jesus hy moet sy sekel insit. En dis 'n oes, dis wat die boere mee afoes, die oes inbring. Jesus is gereed om te oes. Gewoonlik het hy 'n swaard, gewoonlik, maar die seun van God het nou 'n eh, 'n sekel daai om die oes mee af af te sny en die aarde. Met ander woorde is 'n beeld wat jou na die wederkoms toe vat. Nog 'n engel vers 17 kom en hy het ook 'n so sekel om jy af te sny. En vers 18 nog een kom van die altaar uit die hemel uit. Daai altaar waar die gebede van gelowiges is, is van hoofstuk 8. En hierdie engele kry opdrag om hulle sekels in te sit en om om om om om om, om hierdie druiweoes in te samel want hierdie druiwe is gereed En dan sien ons hoe hulle sekels swaai vers 19 en 20 en hoe die wynpars getrap word. En ons lees hoe hierdie hierdie ehm um, hierdie wyn so 1600 stadia vervloei. Dit is 'n skrikwekkende beeld van hierdie oes dat God kom om die oes in te samel. Dit dit vertel van oordeel, dit vertel van straf op die goddeloses. Onthou jy dit begin met die beker van wyn wat God onverdind gee? Nou maak God daai daai wyn. Engele maak dit sy oordeelswyn. Uh en dit is die straf. So vriende, die Nuwe Testament ken nie ehm um, uh, 'n 'n soort alversoeningsleer. Die Nuwe Testament weet daar's 'n oordeel. Die Nuwe Testament weet daar's 'n oordeelsdag. Daar's 'n oordeel post mortem na die dood. Die Nuwe Testament gebruik dit nie as bemarkingsmateriaal vir die hemel soos wat baie Christene soms doen. Maak ouens bang met die hel dan hoop jy jy kry hulle in die hemel. Jy kan nie die oppositie gebruik om oor die hemel te praat nie. Dis net dood eenvoudige feit. Al wat Johannes konstateer, die realiteit van wat hy sien. Die realiteit is, daar's mense wat buig voor die dier, wat sy merk vat, wat hom aanbid, wat hom dien. En God gee genade, dis die boek uh, se verhaal ook. God wil uitstel en uitstel want hy maak nie mense vir die oordeel nie, maar daar kom 'n dag al op die einde, op die laaste dag God stel uit tot op die aller aller allerlaaste. En as hy net nie meer kan nie, dan is daar ook 'n oordeel wat wag. Is jammer dat die kerk deur die eeue die oordeel so monsteragtigs al wat die kerk amper oor gepraat het in die rooms-katolieke tradisie deur die middeleeue, dat mense net met die vuur van die hel en die vaag gevuur. Dit is 'n realiteit, dit is 'n werklikheid. Die feit is net Christene weet mos, hulle is gemerktes. Geseëndes van die Lam wat nou rus in die Here. Wat nou rus van al hulle werke. Ehm um, waarvan hulle nou gaan rus. So op aarde gaan jy besig wees. En in die hemel is daar vreugde. Kom ons vat saam Openbaring 14 sluit aan na daai skrikwekkende hoofstuk 13 van die diere terwyl Satan die sataniese diere merk, merk Christus sy mense, lei sy mense, vat hulle op die pad sodat as hulle sterf, hulle in vrede sterf, ekskuus tog, daar is twee engele wat gereed staan om vir 'n paar met die oordeelsbeker wat God vir al hierdie sataniese diere gee. Tot sover. En dan sluit dit af met daai beeld en dan gaan ons ewe skielik weer in hoofstuk 15 ehm um, wat baie baie kort hoofstuk is. En in hoofstuk 16 gaan ons weer 'n keer van die oordeelsbekers raakloop, 'n nuwe eh, toneel wat op die tafel kom van hierdie wraakbakke in hoofstuk 16. Ons gaan hoofstuk 17, 18 Satan se laaste troefkaart raakloop, Babylon. Uh die vrou wat haar woonplek het by die sewe berge en ons weet onmiddellik dis 'n leidraad verwysing na Rome. Rome was op sewe heuwels gebou. En in hoofstuk 18 is haar begrafnis en almal huil dat dit bars, maar niemand staan naby nie. Hulle is bang hulle val ook in die graf. So die see manne, almal wat uit haar geld gemaak het, huil dat dit gons. En dan in hoofstuk 19 is ons by die einde van die eindtyd. Gaan ons huwelik toe, gaan ons saam troue vier in die hemel. Ons is op die uitnodigingskaart. Trek Jesus sy wit kleed. Nee, nee, nee. Nee, nee, Jesus kom nie amper seker groot fout. Eh, maar dit bly 'n groot verrassing nog. Ons sal dit nog lees wat se klere Jesus mee aarde toe kom. Sy kerk kom met fyn wit, helder klere, nie Jesus nie. Ehm um, en dan dan is daar nie eers meer 'n geveg nie. Hy vat sommer net daai diere, gooi hulle in die asblik. Al wie oorbly is die Satan. Ons lees in Hoofstuk 20 vers 1 tot 6 waar die rakker weggekruip. Hy was al die tyd in huisarrest. Eh, terwyl die duisendjarige vrederyk in die hemel afspeel, weer 'n keer word daai teks so vrot gelees deur baie ouens asof dit op aarde is. Daar staan is in die hemel, almal wat sterf sluit daarby Christus aan. As daai duisend jaar om is in die hemel, kom Christus aarde toe. So dis net 'n nuwe manier om die tyd tussen hemelvaart en wederkoms. Op aarde 3 en 'n half dae, hemel 1000 jaar, vol volkomme tyd. As dit verby is, kom Christus. So hy het klaar die twee diere van Satan uitgehaal. Wie bly oor Satan? Maak hom los vat hom gooi hom in 'n vuurpoel en ewe skielik sien einde daar 20 vers 11 tot 15 staan ons almal voor die groot wit troon word die boeke oopgemaak en vat 21 tot 22 vers 5 vir ons vir 'n die diep kyk in die lewe ander kant die wederkoms en sluit die res af mooi boek nê nee. ek hoop dat eh, die liefde vir die boek al hoe groter word mag die Here daad dit gee kom ons bid saam Here dankie dat u die mag het die sleutels het van dood en doderyk Dankie dat u heerskappy nie 'n einde het nie, dat dit vir altyd aanhou. Dankie dat u ons gemerk het met die naam van God in u eie naam. Dankie dat ons u kan volg, Here, maar nou in hierdie week gaan ons ander musiek hoor. Ons gaan die wêreld se hooplose musiek hoor. Geef ons nuwe gehoor, nuwe gehoorstukke. Loop naby aan ons asseblief, laat ons u volg sodat ons nuwe musiek kan hoor en op die maat van nuwe musiek kan lewe. Asseblief, Here. En uh, hou ons veilig, hou ons in die hand as die geseëndes van die Here in Jesus se naam. Amen. Baie dankie.